पश्चिम बंगाल के अलीपुर ज़िले के कलेक्टर निखिल निर्मल का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें वे एक युवक की ज़ोरदार पिटाई कर रहे हैं कहा जा रहा है कि निखिल निर्मल इस बात से नाराज़ थे कि युवक द्वारा उनकी पत्नी के फेसबुक पेज पर एक अश्लील मैसेज भेजा गया था इसके बाद निखिल निर्मल द्वारा पुलिस में कंप्लेंट की गई और युवक को पुलिस ने धर दबोचा तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कुछ कार्रवाई करती उसके पहले ही निखिल निर्मल खुद थाने पहुंच गए और युवक की बुरी तरह से उन्होंने धुलाई कर डाली हालांकि युवक बार बार उनसे माफ़ी मांग रहा था इसके बावजूद उन्होंने उसकी ज़ोरदार पिटाई की न केवल उन्होंने पिटाई की बल्कि उसे गालियाँ भी बकी कुल मिलाकर युवक को कलेक्टर की पत्नी को फेसबुक